早く来てくれケントこのままではバーチャルダイバーランドが危ないラーダはケントの強さの秘密を暴くため己の命を懸けた最後の作戦を実行するなんてパワーだバリアが破壊されバーチャルダイバーランドはついに崩壊を始めてしまったさらにハイパーマウーゴと化したラーダの圧倒的な力の前に窮地に立たされるグラディオンとガリュージャンは大切な友達だ 友情をバカにするな苦しんでいる者を守り悪を絶対許さない悪に絶対屈しないそれが正義正義だと正義の心がある限り俺とグラディオンは負けないだがケントの炎を思う気持ちと正義の心はグラディオンに奇跡の力を与えラーダを打ち倒すのだった ようやく分かったケントにあって私にないものの正体それが正義の心だったとはねくだらないくだらなすぎる <laughs> ケント君が正義の心でグラディオンと一つになるのなら私は悪の心で一つになるグラディオンと悪の心で一つにこのデリトロスが 長きにわたる決着をつける時も近い大脱出僕らのダイバーランドもう一刻の猶予もないラーダの攻撃でバリアの効果は低下しバーチャルダイバーランドの消滅も時間の問題だカロンが今管理局ごと全員をマジカルステーションへ移動できるように プログラムしているマジカルステーションにバーチャルダイバーランドがこうなってしまった以上マジカルステーション以外もはや僕たちには行くところがないカロンのプログラムが完了次第バーチャルダイバーランドを捨て全員マジカルステーションへ移動するいよいよバーチャルダイバーランドとのお別れか本物のダイバーランドでもないのに変だな 離れるとなると妙に寂しいぜ色々あったからね私もこの島には思い出がいっぱい残ってるクロル 時間がない水や食料その他必要なものを大至急集めるんだ僕と直樹でありったけの飲み水と食料を集めよう分かった任しとけってじゃあ俺と葵ちゃんとカイトでどうしたグラディオン空だ空を見ろケント空 トロスアイ兄ちゃんデリトロスアイの接近に伴ってバリアにも影響が出始めている破られるのも時間の問題だ急げケントバーチャルダイバーランドが消滅する前に早くみんな脱出の準備を頼むケント君は俺とグラディオンで奴を倒すマジカルステーションへ ってみんな力を貸してくれバーチャルダイバーランドが消滅する前に接近中のデリトロサイを全力で破壊するオートも合点だ 俺様たちウェブナイトの力を見せてやるぜグラディオン発進緊急発進スタンバイグラディオンシュート思いだけ胸にひたすら ジャガオ発進シャーク発進グリフィオン発進フェニックオン発進エメリオン発進トリオン発進ワイリオン発進今までの戦闘で グラディオンに関するデータの90%は手に入った残るは10%そのために特別に用意したデリトロスアイだガリュドラゴン大大量エムチェンガリュファイターモード ドラゴンファイターモードエグチェンジ大タリオンファイターモード世界からして ラディオ くぞすごいなあ翔さんはそれまで作っちゃうんだもん兄ちゃんには 対作れないよね <laughs> これで一度にたくさん荷物が運べるそれに管理局までの通路も壊れていて渡っていけないからねあれじゃあとても無理だねおいもうすぐそこまで来てるここもすぐに消滅するぞ食料と水は確保した避難しよう待って葵がいない教室だよクロルの鉢植えを取りに なんだって君たちは早く管理局へカイト君を頼む俺たちも急ごううんごめんねクロル葵ちゃん逃げるんだ葵ちゃん 全力で走るんだグランバルカンブラックホールキャノンォーミングチャットーパウリングケイザーヒートウェーブシャイニングボルトアクアトルネースパイラルカットジャイアントドリル ガトリングバスターミラージュソードエレクトリックランサーアックスノーバー効いていない何 リトロス・アイの内部だデリトロス・アイの <laughs> 歓迎するよグラディオンこれで君の完璧なデータが完成する っただけだよ ンジエンジが助けてくれたのねありがとうカロンプログラムの方はまだピョコもうしばらく時間がかかるピョコこの建物は私が守ります急いでください私の力が尽きる前に急げカロン分かってるピョコあバリューン グラディオンがデリトロスアイの中に囚われたグラディオンを助けるためにはウェブダイバーの力が必要だ力を貸してくれじゃウェブダイバーガリューンガリューンおいどうしたジャンケントとグラディオンがデリトロスアイに捕まったダメだこれじゃウェブダイブできないケントを助けに行けないよなんだって兄ちゃんデリトロスアイの影響だ 選択グランバルカン <laughs> グランバルカンを手に入れたぞさあ次は何かな武器選択グランシールド武器選択 グランブラスターグランシールドにグランブラスターも手に入れたぞフッハッそれじゃあカロンのプログラムが完了しても俺たちはデリトロサイが邪魔している限りマジカルステーションへの脱出は不可能だ信じようケントとグラディオンウェブナイトたちを今はそれしかない頑張ってくれドラゴン 兄ちゃん君ルイオンオルオンウェブ合体イルカッターくそなんて頑丈なやつだ かすり傷一つつきません諦めるな俺たちウェブナイトが負けたら誰が直樹やケントたちを守るのだグランマグナム武器選択グランマグナムもらったぞグランマグナム残るはあと一つ エンジェの力が弱まっているまだかカロンもう少しピョコ頑張ってエンジェお願いそう奴らの目的は一体何なんだいくらやっつけてもこれじゃキリがないケントあれを見ろデリトロサイのコアだ あれを破壊すればゲリトロさイも消滅するはずだよしグランブレード武器選択グランブレードついにグランブレードを手に入れたこれでグラディオンの全データが揃ったぞ <laughs> 面白くなってきた しようダイヤをウェブ合体バイタリオンプライム ったぞ攻撃が効いているみんな集まるんだ全ウェブライドの力を結集して総攻撃をかけるガトリングバンダーダイニングボルトアクアツトルネミラージュ ちょうホーミングシャッターブラックホールキノンエレクトリックランサージャイアントドリルファイナルカッターヒートウェーブハウリングゲイザーアックスノーバークラディオ イバリオン合体だビクトリー クトリーグランディオングランオン カロンの頭に手を置くマジカルステーションへなんとか脱出できたなケント聞こえるピョコカロンか今どこだみんなはマジカルステーションピョコ全員無事ピョコ ケント君のおかげよよかった見ろ消えていくぞバーチャルダイバーランド最後だ俺たちにもう帰る場所はないさよなら俺たちのダイバーランド 必要なデータは全て揃ったこれで私のグラディオンを作ることができるハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッハッ あの夜空に浮かんでる星屑のように僕たちも輝く ーチャルダイバーランド行こうみんな俺たち全員の力を合わせてリュートやデリトロスとの最後の決着をつけるんだそしてダイバーランドへ帰ろう次回「電脳冒険記ウェブダイバー希望の明日デリトロス城を目指せ!」に